Prepoznavanje prostih brojeva. Odredite da li su sledeći brojevi prosti, složeni ili nisu nijedno. Samo kratko posjećanje, prost broj je prirodni broj, jedan od brojevih brojeva, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tako dalje, koji ima tačno dva činioca. Ti činioci su 1 i on sam. Recimo, primjer prostog broja je 3. Postoje samo dva prirodna broja koje dele 3, 1 i 3. Drugi način gledanja na to je da je 1 puta 3 jedini način da se 3 dobije kao proizvod drugih prirodnih brojeva, tako da on sadrži samo 1 i samoga sebe. Složeni broj je prirodan broj koji ima više činilaca od 1 i samog sebe. I vidjet ćemo primere toga. Vidjet ćemo interesantan primjer toga u ovom zadatku. Prvo razmislimo o 24. Razmislimo o svim prirodnim brojevima, odnosno cijelim brojevima, mada je i nula uključena u cijele brojeve, razmislimo o svim prirodnim brojevima koje možemo podeliti 24 bez ostatka. Njih smatramo činiocima. Jasno, deljiv je sa 1 i sa 24, u stvari 1 puta 24 je 24. Ali isto tako deljiv i sa 2. 2 puta 12 je 24, pa je takođe deljiv i sa 12. Deljiv je i sa 3. 3 puta 8 jednako 24. I u ovom trenutku mi u stvari ne treba da nađemo sve činioce da bismo shvatili da ovo nije prost broj. Jasno je da ima još činilaca pored 1 i samog sebe, zato je jasno da će ovo biti složeni broj. Ovo će biti složeni broj. Hajde samo da završimo raščlanjivanje kad smo već počeli s tim. Takođe je deljiv sa 4, 4 puta 6 je 24. Ovo su sve činioci za 24, jasno je da ih ima više nego samo 1 i 24. Hajde da razmislimo o 2. Celi brojevi bez nule koji dele 2. 1 puta 2 definitivno radi, 1 i 2, ali stvarno ne postoje drugi koji dele 2. Stoga ima samo dva faktora, jedan i samog sebe. To je definicija prostog broja. Znači 2 jeste prost broj. 2 je prost broj. Broj 2 je interesantan jer je to jedini paran prost broj. Jedini paran prost broj. I to je možda vama očigledno jer po definiciji paran broj je broj deljiv sa 2. Dakle, 2 je sigurno deljivo sa 2. To je ono što ga čini parnim. Ali je deljiv jedino sa 2 i sa 1, a to je ono što ga čini prostim. Svi oni koji su parni biće deljivi sa 1 i sa samim sobom, a i sa 2. Bilo koji drugi broj koji je paran biće deljiv sa 1, sa samim sobom i sa 2. Stoga će po definiciji imati 1 i samoga sebe i još nešto, pa će biti složen. 2 je prost, svaki drugi paran broj osim 2 je složen. Evo interesantnog slučaja. 1 je deljiv jedino sa 1. Tako da nije prost, tehnički, jer ima samo jedan činilac. Nema dva činioca. Jedan jeste on sam, ali da bi bio prost mora da ima tačno dva činioca – Jedan ima samo jednog činioca. Da bi bio složen, mora da ima više od dva činioca. Jedan, samog sebe i još neke druge stvari. Tako da nije ni složen. Jedan nije ni prost, niti je složen. Jedan je ni jedno. I konačno došli smo do broja 17. 17 je deljivo sa 1 i sa 17 nije deljivo sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, niti 16. Ima tačno dva činioca, jedan i samoga sebe, pa je 17 prost broj. 17 je prost broj.